Thank you. Vamos allá, Joaquín. Yeah, ya está, ya está, ya está. go. La calle de la Peña que ya no, ya no se puede pasar, que porque está mi tío moro, caramba, ahí cantando borzolea. Que porque está mi tío moro, caramba, ahí cantando borzolea. Viene el tío Picu. carguita de leña que no cabe por la calle con la carguita de leña y que no cabe por la calle. El carro de este gitano me un dinero, me un dinero. El carro de este gitano me un dinero. Ay, pa' venir a tu goa. que Come on. caballos y para